bila dengar Quran telitah dalam hati dan sebut di mulut katanya kami beriman dengan Quran sebab kebenaran zahirnya pada mereka sesungguhnya ia adalah perkara yang betul benar dari Tuhan kami ini pakat mengaku katanya Quran adalah betul benar sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan telah pun mematuhinya Alhamdulillah ni Maksudnya katanya orang roh jinuk. Orang jiwa bersih dan orang yang baik. Ya tabiat manusia ni, ya pasang ada pasang jiwa teni dan jiwa liar. Hak jiwa teni itulah. Royak gapa gapo ya mudah terima. Mudah. Royak sepatah ya. Pih. Terima lalu dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ayat 53 sampai 55 suratul qasas sudah pun beberapa kali kita baca ayat-ayat ni maksudnya dan apabila al-Quran itu dibacakan kepada mereka iaitu orang-orang yang uh, asal dia duduk di dalam agama Yahudi patu apabila dia masuk Islam ataupun cita-cita nak masuk Islam sebab jiwa dia adalah jiwa molek jiwa bersih mereka berkata kami beriman kepadanya maknanya masa duduk di dada Yahudi lagi bila dengar Quran telitah dalam hati dan sebut di mulut katanya kami beriman dengan Quran sebab kebenaran zahirnya pada mereka sesungguhnya ia adalah perkara yang betul benar dari Tuhan kami ini pakak mengaku katanya Quran adalah betul benar Sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan telah pun mematuhinya. Alhamdulillah ni maknanya katanya orang roh jinuk. Orang jiwa bersih dan orang yang baik. Ya tabiat manusia ni dia ya, pasang ada pasang jiwa teni dan jiwa liar. Hak jiwa teni itulah. Royak gapo-gapo dia ya mudah terima, mudah

igak boleh lalu dah pegang dengan tangan tak ada tak ada lari-lari dah hanilah bandingnya mudah-mudahnya orang yang mematuhi ajaran Allah dengan orang yang tak terima ajaran Allah alhamdulillah sebab tu Allah Taala puji dalam ayat-ayat ni iaitu orang yang memeluk Islam walaupun sebab boleh turun ayat ni adalah satu kumpulan daripada orang Kristian dan setengah riwayat katanya ada beberapa orang orang-orang Yahudi dia reti dalam agama mereka setelah dia dengar Quran maka dia terima Islam Tuhan pemuji ayat yang ke-54 ni ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru mereka itu akan beroleh pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka dan juga kerana mereka menolak kejahatan dengan kebaikan Alhamdulillah ni sobar sobar dalam masa mana tu dalam masa belum pada Islam ataupun lepas pada dia masuk Islam pada mula-mula kaum dia puak-puak dia tak kena benar kata huduh maki mung buka buka anak buka kelum buka tu buka ni Masya Allah banyak orang ada masuk Islam cuba kita gambar eh orang sia e tempat kita ni hak masuk Islam. Lagu mana dia berasa kita tak biasa sempat dia. Kuam rusuk. Kuam sampan di antara dia dengan waris-waris dia. Lagu mana? Cerak nah waris-waris dia nak marah. Kalau dia ada siapa-siapa naik krop keluar keluar masuk Islam. Sebab orang apabila dia masuk, ya ia tubik daripada agama dia, dia masuk dalam agama asing ataupun giduk dia dalam satu-satu agama. Rasa eh macam mana? Masa nak marah. Cuba kita gambar. Ini ha, saya saya buat cerita saja ini. Kita ada anak 45 orang. Misal tu. Ada seorang seorang daripada anak kita, mula-mula kita tengok tu ia lebih, ia lebih karuk, duduk tak semaya mana, duduk tak ngaji. Latih-latih, tubik daripada Islam, pergi jadi kafir. Kita berasa lagu mana? Ha, ni cuba kita gambar katanya, orang asing apabila dia masuk Islam, keluarga dia kata lagu mana? Curak lah. Dia kecuk hati. Dia nak marah. Apa mung tinggal ugamu untuk nenek? Ha, tu lagu tu lah. Sebab tu Allah Taala puji orang yang memeluk Islam. Lepas tu dia sanggup sabar nak ngaji Islam, nak duduk dalam Islam, nak patuh Islam. Masya-Allah. Dalam nota kaki 1322, mereka mendapat pahala dua kali tu hak kata. Pertama, kerana mereka berime kepada kitab mereka. Dan keduanya, kerana mereka berime kepada Al-Quran dan memeluk Islam. Mereka mencapai kejayaan yang tersebut kerana sabar dan tetap teguh mempertahankan imenyo itu sekalipun mereka diganggu oleh kaumnya sendiri dan kaum musyrikin yang lain. Ini nak ayat katanya. Buat tutsab yang Allah Ta'ala uji mereka ini sehingga Nabi ada rakyat di dalam satu hadis. Nabi katanya hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tiga yu'tauna ajrahum marratain tiga golongan manusia yang akan diberi dua kali pahala ataupun dua dua cuang pahala yang yang besar mereka mereka akan dapat rajulun min ahli alkitab amana binabiyhi thumma amana bi orang yang dari golongan ahli kitab iaitu orang Kristian orang Yahudi ni kita kias sendirilah dengan agama-agama lain nabi royak dua agama agama Yahudi agama Kristian yang telah berime dengan nabi yo lepas tu dia berime pula dengan aku dulu biasa duk duk berime dengan nabi Musa ataupun nabi Isa tapi tak learning berime dengan aku nabi kata alhamdulillah tengok wa 'abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqq mawali dan seorang hamba yang dimilik yang tunai hak terhadap Allah dan hak terhadap tuai dia Maknanya tuwe, orang tu jadi hamba. Tapi Masya Allah berjuruh. Semaya berjuruh baik. Amalai soleh. Hijai pun tak ada. Kelong tuwe dia. Serta dengan dia tunai pula hak terhadap tuwe dia. Maknanya jadi hamba tak lobi, Tak karut. Patuh sungguh kepada Allah dan kepada tuwe. Lagi. Warajulun kanat lahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha fatazawwajaha seorang yang adanya hamba perempuan maka dia bentuk ataupun ajar beri ilmu pengetahuan akhlak yang mulia kepada hamba dia maknanya hamba tino seorang tu dia saya dia beri ilmu dia ajar dia royak dia nasihat Lepas pada tu dia memerdekakan hamba tu. Lepas tu dia menikahkannya. Jadi orang hak jadi tua kepada hamba tu, dia tak ambil lagi. Hamba tu jadi bini dia, tapi dia pera pera pera pera dia merdeka lepas tu dia win nikah. Ha ni orang yang boleh pahala sampai kedua kali dalam hidup dia. Lagi Nabi ada rakyat lagi dalam satu hadis man aslama min ahli kitabain? falahu ajruhu marratain hadis lebih kurang asat ni kak siapa-siapa yang memeluk Islam dari kalangan ahli kitab iaitu Yahudi dan Kristian maka orang itu akan bolehnya pahala dua kali dua kali ya ahli kitab ni orang duduk dengan kitab semua bukan duduk dengan nangsa tak duduk dengan kampi dan dem hok pok-pok dia duduk baca baca baca baca ya reti sungguh siapa kau boleh hurai boleh atibai kepada orang Apabila dia masuk Islam, dia ngaji pula Islam ni. Reti siapa kau faham sungguh. Ha tu. Walahu ma lana wa alaihi wa ma alaina. Wa man aslama min al-musyrikin falahu ajruhu wa ma lahu wa lahu ma lana wa wa alaihi ma alaina. Yaitu orang-orang jenis pasal ahli kitab dan nabi royak lagi. Orang-orang musyrikin yang masuk Islam. Alhamdulillah Tanda baik Iaitunya Tanda dia masih Islam tu molek dah Lepas tu Dia duduk di dalam Ugamu Hak asa dia pun molek Tapi apabila dia masih Islam dah ha, Maka hak tu dia kena tanggung sendiri dah lah. Maknanya dosa-dosa Hak dulu-dulu Habis Digugurkan Tapi apabila dia masih Islam Maka dia kena tanggungjawab sendiri kalau dah dia kalaulah dia buat dosa maka nap neng mai dia tak naik kepala dia dah tu tapi Allah tak ada puji orang-orang pasal ni iaitu dia baik juru amalan soleh duduk di pehemi sebab tu gapo-gapo ni dia duduk di pehem mula-mula sekali orang apabila dia pehem insya-Allah Kuam kau cai dia telah duk plak dan nak jadi dia molek dia berjuruh. Tapi orang dia tak peha. Ataupun peha tapi peha silap. Dengan molek dah. Kena yek-yek di antara dua pradin. Orang peha molek dengan orang yang peha juga tapi silap peha me dia. Supaya dengan kita setengah-setengah orang Islam lah. tapi peha silap. Peha tak kena. Maka peha hak tak kena tu lah. Duk jadi tolok dia, plak dan dia. Wujud jadi amalan dia, cara dia faham, cara dia muamalah, gapo gapo gapo, tak kena. Sebab apa? Sebab dia faham silap. Anilah ha, kita perlu kepada betul semula pahami kita. Ngaji Islam, reti Islam ni wujud jadi betul senandur. Jarum kita tu wujud jadi betul. Pak, pun kena senandur. Tapi kalau lah jarum kita tak kena, duk ngongik, ngongik, ngongik, ngongik, ngongik, tak kena. Ataupun kalau banding super dengan air, air kita tengok sekaligus nampak cuci. Tapi cerpun dengan benda-benda keruh, benda-benda tak molek. Cerak lah. Orang yang reti tengok, dia tengok air pak, Ha, ni, air ni tak boleh minum. Walaupun nampak, nampak jernih. Tapi tak boleh minum. Sebab apa? Adanya cerpun dengan benda tu, eh, dengan benda ni. Apatah lagi, Ha ugamu kita, cara hidup kita, kita kena betul, kena jadi molek. Lepas tu cara hidup kita pun betul, makan, minum, duit, masuk duit tu baik. Nah, amal ibadat kita, muamalah kita dengan tu, dengan orang semua dia panggil witi, ciwit, cara kehidupan kita, kena betul. Berdasar kepada pahami yang betul. Lepas tu apabila paham betul, reti molek dah, Tuhan dah puji so lagi. Wa idha sami'ul lagwa a'radu an' Jawab. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia ni maknanya sam, semua benda hak deng, dia dengar kalau hak tak ada faedah. Dengar lagu, dengar mengopak, dengar cerecoh, gotu goni gotu goni benda hak tak ada faedah. Apa tah lagi? Perkara-perkara yang apabila kita dengar, dengar, dengar, dengar ia masuk dari jiwa kita. Dok jadi fang benar-benar hok tak kena tak molek. Ha ni Tuhan puji orang-orang yang apabila dia masuk Islam jiwa dia bersih, roh dia cuci. Tuhan kata kena mereka berpaling daripadanya sambil berkata. Dia tak sedengar. Tak sedengar wah-wah apa saya tak tak molek maki laknat kata huduh. Karuk gotu karuk gani masya-Allah. Dia tak sedengar. Pas kita pun kena jadi cup yin kita pertikam kita lagu ni tak sedek dengar benda-benda hak tak tak molek. Sebab rugi masa. Nah. Dia ya, kata kanah, bagi kami amal kami dan bagi kamu pula amal kamu. Lana a'maluna walakum a'malukum. La nabtaghil jahilin. Dia apa lagi? Salamun alaikum. Selamat tinggallah kamu. Maknanya kalau dia nampak katanya nak pergi dengar benda-benda yang tak boleh, kata ke orang mengupak, cerecoh, nak jadi pecah belah. Orang yang berjuruh-berjuruh dia kata kan? Ada. Eh? Ada. Bokeh cik eh. Nampak nak jadi baloh ni. Nampak nak jadi buku ni. Ha, tu. Salamun alaikum artinya selamat tinggal. Bukan arti selamat sejahtera ke atas kamu tak? Sel selamat tinggal di sini artinya ada. Tak Rasa duk korek banyak. Benda kadang-kadang sikit ya. Tapi duk korek, korek, korek nak jadi reng, nak jadi cerita besar, lerek panjang. Ha ni, orang-orang berjuruh dia tak sel duduk pasal majlis-majlis pasal ni. Majlis lara dia panggil. La nabtaghil jahilin. Kami tidak ingin berdamping dengan orang-orang yang jahil. Ha, sebab tu Allah Taala puji dalam apa? surah al-furqan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama orang-orang ibadur rahman hamba Allah Allah hamba ar-rahman yang sebenar apabila orang-orang jahil kecek kata gapo-gapo kepada dia qalu salama dia jawab-jawab maknanya toto dengan perkara baik dia tak gaduh pasal kecek mung kata aku aku nak kata juga ha ni tak boleh. Kita kena latih diri kita, arum kita, tong ning. Apabila ada orang kata gapo keratup dengan kuam rusuk kita, jangan gaduh kita top to. Pasang teruk-teruk kata huduh-huduh kepada dia. Ini ha, Allah ajar kepada kita royak di dalam ayat-ayat ni sakuk dengan orang zaman dahulu yang dia pahal agama dia patu dia masuk Islam Allah tak ada puji kita pun lagu lah juga walaupun kita Islam asal daripada tok nenek maka pemahaman kita pun jadi betul dan cut cutjun semua tok iriabot yang kita buat di dalam hidup kita jangan gaduh gapo-gapo pasal gaduh nak marah gaduh nak tato gaduh nak bertindak gotu gani gotu gani cuba kita perhati saya kelola sokmo ni kelola lagu mana cuba perhati kau hok pasal duk berlaku-berlaku kita tengok dalam tarotak Ha tu. Orang kadang-kadang siapa kau bunuh orang, buat ga tu buat ga ni bo sedap sedadu igak nak kau mari duduk lom mula lalu semua kotot kap mari mari tang jai arom chua bu mula semua lalu kotot sangkom doi nak kap nah, tu dah tu ya panggil perkataan yang tak guna dah. sebab apa orang oh, tu mati dah dia buat pernah pergi kotot sangkom Ya Yalah, kotot sangkom tu sangkom tengok pak oh jahat mong karuk. Tapi gi buat sampai kau orang mati dah ni Allah. Sebab tu arum kita ni kena jaga molek. Terutama kali saya kait dah, sekait dengan bulan Ramadan ni. Syahrul sabr. Bulan sabar. Akad ron. Cairau ron. Ha, gitu, mudah-mudah. Sabar, sabar, sabar. Ada gapo-gapo, jangan gaduh. Jangan gapo. Sabar dulu kecek mole, arum kita jangan jangan galak sangat. Tenang jadi tenang hati kita dan sebagainya. Ni saya royak dah kepada kita. Nauzubillah kalau sekiranya benda berlaku kepada diri saya pun saya kena kena sabar lagi tu. Kena beringat-beringat. Jangan dia pandai royak kok gerak saja. Tuai tak pandai nak amal, tuai tak pandai nak nak pegang diri sendiri. Nah, sekarang dah itulah insya-Allah. Lepas tu uh, ada konkai sore. Tiga tahun dah duduk di rumah sakit. Bermo syahidan kita duduk duduk duduk cara. Tiga tahun tak ada orang. Maka hari ni one so dia duduk di masjid. Nak bukan dia duduk di masjid lama dah tapi nak ayat tanya cuang wela neng bermo dan kita buat mari dia di masjid hari ni dia nak tubik nak masuk dalam rumah hospital semula. Dah. Lepas tu ada bomo Oh, yeah. Okay. 他讲一个。 ็ทำดีแล้วนะครับ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับ พี่น้องเราที่ป่วยแล้วก็กำลังใจของผู้ป่วยเนี่ยต้องต้องดีเสมอนะครับ ก็มาจากพี่น้องของเราดังนั้นนะครับสิ่งไหนที่เราสามารถช่วยเหลืออพี่น้องเราได้ ไม่ว่าจะด้วยกำลังใจด้วยทรัพย์สินเงินทอง แล้วก็ควรที่จะ ช่วยเหลือกันนะครับยิ่งยิ่งพี่น้องเราที่ที่กำลังป่วยอยู่ตอนนี้นะครับไม่มีญาติไม่มีพี่น้อง แล้วก็ป่วยเรื้อรังมาสามปี ถ้าเป็นเรานะครับอัลลอฮ์ไม่รู้จะจะพูดยังไงดี ถ้าเป็นเรา แต่นี่อัลลอฮ์ตาลาตักดิษนะครับ ดังนั้นสิ่งไหนหรืออะไรที่เราช่วยเหลือได้ แล้วก็ควรที่จะยื่นให้ความช่วยเหลือ พื่อให้กำลังใจแก่เขา แล้วก็เราก็ต้องนึกว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกัน ไม่ว่าจะเรารู้จักหรือไม่รู้จัก เขาคือพี่น้องของเรา นะครับ ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับ وصلى ا ل ล ه على ن ب ล ن ا محمد ล ع ل ى آله ล ص ح ب ه و س ล م و ا ل س ل ล م عليكم ล ر ح م ة ا ل ล ه و ب ر ك ا ล ه